準備はいいか始める頑張れ赤の方が強いいだ赤いだ青いだ青いだ青いだ هو ويسلم يعني اه مع خليل ده شو اخاين يزلم ده ما 何を言ってんだおいちょっと待て2メートル忘れたかあ、OK

やめろーやや何やってんだ話せ話せ話せ話せ話せねえ真剣袋を使わないの真剣袋そんなものを使わないよ好きにしろおいマスクをつけないのコロナウイルス怖くないのかコロナウイルス 感染することが少ないよ。それに、マスクは、ハンサムじゃねえよ。あなたのせいで、人々に僕にかけて、それは良くないですよ。マスクをつけると、あなたは人々に安全です。非常に寝ますよ。嫌です。マスクを使いません。僕は 簡単に知れないですよ。最上階行くなら遅い人いないですよ。